ассалаумағалейкум иә қайырлы кеш қал жағдай қалай денсаулық қалай иә мына мынаны көрдің ба міне қазақтар қалай ауызашарға келіп қарашы міне мына видеоны қарашы міне қандай мен соны түсінбедім қазақтар қалай бәрі таласып тырмысып бұл не деген сұмдық біздің қазақтар не болып бара жатыр өзі иә қал жағдайың қалай мынау деген масқара ғой мынау масқара ғой мынау мынау деген масқара бұл қазақ қазақ не болып бара жатыр біз мынандай тоқшылық заманда ә, мынандай бейбітшілік заманда мынау істеген қылықтарымыз не мынау ұят емес пе ауыз осылай істей ма қазақтар осыны видеоға түсіріп отқан жігіттер қыз жігіттер мен білмеймін намыстары бар ма жоқ па ай намыс жоқ ау ә намыс болса осындай видеоларды жібере ма міне көрдің бе бұның бәрі не болып баратыр мынау қазақстан республикасының бәрі не болса ғой мынау иә қазір тәрбиеден жұрдай болдық қой тәрбиеден жұрдай болдық қазір тәрбие дегенді ұмытып бара жатырмыз қазір назарбаев қазақты бәрін тәрбиеден ұмыттырды өйткені журналистер өтірік айтады президент өтірік айтады басқасының бәрі өтірік айтады ал енді өтірік айта алмайтын мынау қарапайым халық күнделікті өмір сүріп жүрген ә, не ішейін десе сулары жоқ жейін десе тамақтары жоқ ә, қазір халық жақсы тұрып жатса мынау астанада алматыда шымкентте иә солар бәрі мықты тұрып жатқан шығар ал енді қалған жердің бәрі міне ауыл аймақтың бәрі қазір не болып жатыр қазір көрдің бе бауырым мынау назарбаев бәрін аздырып жіберді ей қазағым оян мына өскемен облысы мына қытаймен шекаралас жерлердің бәрін қазір мына қытайлар қазір тарпа бас салады қытай ешкіммен соғыспайды егер де сол жердегі ауылдар көшіп кететін болса қазір қытай тарпа бас салады ол жерде бір намысы бар қазақы ә, мен қазақпын деген жігіттерді әкім қып сайлау керек ә, сол жерде мықты қылып тұрып ауылдың бәрін қамтамасыз ететін мынау даниал ахметов сияқты емес даниал ахметов уже алжыған ол уже алжыған уже ол тоймай жатыр уже тоймай жатыр тойымы жоқ мына бакауовты көрдің ба міне павлодар облысын жаулап алды міне не деген сұмдық бұл не деген сұмдық бұл халқым ойламайтын не деген қазақтар бұлар көрдің ба бұның бәрі не бауырым бұның бәрі орысша тәрбие егер де орысша тәрбие көрген адамдарда намыс болмайды олар да патриот патриот жерде бәрі бір көрдің бе ей бауырым бұл қазақтар не болып бара жатыр міне алланың әмірі көрдің бе міне қазақтар не болып бара жатыр мынау депутаттардың бәрінің айлығын кеміту керек әкімдердің бәрінің айлығын кеміту керек шіркін ай мен президент болсам ғой бір әкімді бір облысқа қойып қойып содан мен бәрін сұрар едім сол әкімнен бәрін сұрар едім әйтпесе жылтың жылтың тыртың тыртың бәрін әшейін тек ауыстыра береді олар тойымы жоқтар тоймай жатыр міне мына түрмеде отырған арсыздар мынау ұятсыздар солардың күніне бес мыңнан кетеді екен тамағына бұл не деген құдай сақтаған бұл не деген бұл не деген бұл масқара бұл көрдің бе әні біреудің қызын зорлаған біреудің біреуін ағайын туыстарын өлтірген міне мынау өңшей адам өлтіргіш бәлелер жалмауыздар міне күніне бес мыңнан тамақ ішеді екен міне бұл не деген сұмдық не деген сұмдық бұл міне бәрі әшейін білейін көрдің бе не болса сол болып жатыр міне қазақ айтады ғой жүгенсіз кеткен жаман дейді көрдің бе дұрыс қой енді оны бекер айтпаған ғой аттың басына жүген салмасаң сен ат ауған жаққа шаба береді көрдің бе міне пәле қайда жатыр мына қазақтың басы бірікпей қазақтың тәрбиесі болмай мына мектептер түзелмей бұл жер түзелмейді міне көрдің бе не болып бара заман не бара баратыр десейші міне масқара жатыр бұл масқара масқара жатыр бәрі масқара балық басынан шіриді деп балықтан бәрі басынан шіріп жатыр көрдің бе жүгенсіздер кеткен деп айтады қазақ міне тіршілік бар жерде біршілік бар дейді бірлік бар жерде тірлік бар дейді мынау жекеменшіктің көзін құртпай болмайды мына халқым шулау керек бәрін түгел мемлекетке қайыру керек мына үлкен үлкен зауыттардың бәрін қайыру керек енді біз міне отыз жылдан асып кеттік қой біз уже бәріміздің есіміз кіретін уақыт келді уже Э, мынау қай қайда келімсектерден уже бәрін алу керек олар бізді аяп отқан жоқ міне қазір қарашы міне бәрі қазір шетелдіктер қазір міне мына қытайдағы э, газды атасының басына сатып жіберді ма міне назарбаев ол қытайды жарылқама сен өз еліңді конечно ол қазақ емес ол қазақ болмағаннан кейін еліне де жеріне де қарамайды жаны ашымайды міне мына біздің солтүстік облысы міне қала газсыз отыр міне әлі күнге дейін от жағады көмір жағады ауылда қиын таңертең сағат бесте тұрып сені әке шешең от жағып көрді ма міне сол баяғы жартас сол жартас міне ал енді газ болса қандай керемет ол ал енді сол газды біз қайда жіберіп жатырмыз міне қытайға жіберіп жатыр қытай кім ол қытай қазаққа кім ол халқым сен оян ей әкім мырзалар министр мырзалар президент мырза сендер айға қарамаңдар елге қараңдар Егерде қазақ қазақ елің жоқ болса бітті сендер де жоқсыңдар егер мына қазақ елі жоқ болып кететін болса сендер де жоқсыңдар сендердің депутаттықтарыңнан не қандай пайда міне сендердің сенаттықтарыңнан қандай пайда егер де сен халқыңа пайдаң тимесе сендер мына ата бабамды ұмытпаңдар сендер жаңа қазақстан дегенді қойыңдар жаңа қазақстан деген жоқ ол қайдағы жоқ нәрсені шығармаңдар сендер жаңа қазақстан деп ей ата бабам салып кеткен сара жол деп айтыңдар сендер ата бабам тастап кеткен қазақтың жері деп айтыңдар сендер ата баба арбағын сыйлаңдар сендер министр мырзалар қазақ айтады ғой қарғама дейді сілеме дейді қайта бата бер халқыңа дейді ақ тілек айт батаңа дейді міне соны неге түсінбейді ана тілін білмейсің бе әкім болма ана тілін болма, білмейсің бе депутат болма ана тілін білмейсің бе сен президент болма біздің қазақ тілде масқара емес па мынау өз тіліңді білмеген масқара емес па мен тағы да айтамын қаншама ұлт жоқ болып кетті міне қаншама ұлт егемендігіне ала алмай жатыр егемендігіне жете алмай жатыр соны неге біздің мына ақпақұлақтар түсінбейді а мына арман Шорайыпты сайлаңдар президент қылып арман шораев қана міне қазақстанды алып шыға алады мәшһүр жүсіп атамның сөздері сонда ғана арман шораев қана орындайды қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деген міне сол заман келеді біз қашанғы осылай бейшара халық болып жүреміз біз біздің байлығымыздың бәрі қандай керемет бізде бәрі бар бізде бәрі жетет. біз неге осындай бейшара боламыз біз неге осындай сорлы боламыз қазағым үндемей қалмаңдар мына журналистер сендер осының бәрін көтеріңдер мен мына журналист қазақстандағы журналистерге мен таңғалам. өйткені бәрі бірін бірінен өткен ә, білімді бәрі бірін бірінен өткен әдемі бәрі бірін бірінен өткен сондай тамаша көрдіңдер ма міне қандай керемет сол журналистер осының бәрін көтеру керек қой журналист мырзалар қыздар мына жекеменшікті тоқтат деп ұрандаңдар мына тендерді алып таста деп ұрандаңдар ұрандаңдар бәрің уралаңдар жарияға жар салыңдар бәрің ал жақсы бауырым амандықта бас қос нашар болып тұрған біріншісі тіл мәселе тілді білмейсің бе айналайын еш жерде отыратын сенің жағдайың жоқ мына қазақтағы қазақстандағы қазақ еліндегі мектептің бәрін қазақ тіліне аудару керек міне біз тұрып жатқан жердің өзінде екі ақ мектеп бар қазақша қалғанның бәрі орысша сол баяғы жартас сол жартас ә, мынау жер мәселесі бәрі мемлекетке қайырылу керек жер сату дегеннің бәрін тоқтату керек Үм, тендер дегенің ол ойнатылмау керек тендер дегенің вообще тоқтату керек нотариус дегеннің бәрін тоқтату керек ә, мынау айта берсең бұл әңгіме көп мына жекеменшік дегеннің бәрін көзін құрту керек мына үйлер салынып жатыр соның бәрі мемлекеттікі болу керек мемлекет мына халықты алдамау керек халық бәленбай миллионды қайдан табады қаражатты қайдан табады қазір мынау коттедждеріңнің өзі мына астанада коттедждерінің өзі жүз миллион дейді екі жүз жүз миллион дейді не деген ақша мынау не деген мынау не деген керемет нәрсе өзі оны кім тауып береді оны қайдан алады қазақ осы мәселенің бәрін көтеру керек абзал намысшыл болу керек қазақ намысшыл болу керек бірлігі болу керек қазақтың тірлігі болу керек мынау жекеменшікті де егер де тоқтайтын болса жекеменшік бәрі ә, мемлекетке қарайтын болса онда қазағым жақсы өмір сүретін еді ал жақсы онда амандықта бас қосайық